你知道是在浪费自己的生命吗？你在说什么？你很快就要进入公安队伍当一名法医，你应该对自己要求更高，不是跑去当一个什么别人的助理。我们能不能放下过去，给大家一个机会，重新去认识对方？谢谢你为我做的一切，可是我心里还有他。其实别说了，对不起。 尸体是巡逻的保安发现的，一发现我们就报警了。我在想，是不是检查设备的时候，不小心掉下去了？死者男性，身穿军绿色外套、棕色皮夹克。死者双眼被严重戳伤，两边眼球破裂，体表没有明显的伤痕，全身可见大面积水泡形成。怎么样？深度烫伤，超过全身百分之五十。初步推断，死因是烫死。 死亡时间呢？不超过八小时。刘志勇平时为人怎么样啊？张扬，凡事爱出风头。昨天他有没有什么不一样啊？昨天没有，他昨天上班的时候还好好的，下班说是要去找一个女的。女的，谁呀？你认识吗？ 陆老师，你好，我是新来实习生刘小雨，主任让我找您报道。好，你座位在那边。哎，嘉润是不是做过你的助理？谁？谢嘉润啊，我们小时候经常在一起玩。云姨的女儿，我记得她之前好像来你公司了，但这两年也没见过她，她去哪了？ 两两年前结婚，离职了。结婚？什么时候的事儿？我怎么不知道？到了啊，这一间呢，就是我的办公室啊，从今以后也是你的办公室。乔总，按照您的要求，已经把桌子挪到里边了。好，走，给您看看。胡处，帮我送一个报告给主任。 陆老师，您刚才喊我什么？没有，我叫错了。 妈呀，说那个，听说你来公司帮我，特别高兴，所以想让你回家吃个饭。好啊，反正我已经很久没有见过叔叔阿姨了。哎，那我晚上要不要买点什么东西带过去啊？不用，带人就行。考的怎么？ 谢谢你教我很多，应该做的。晚上一起吃饭，给你庆祝。 可能晚一点，门口有钥匙，你可以自己去开。哎，爸，怎么在这站着？小初来了。乔叔叔好。你好，小初。 好久都不见了，嗯，都抽烟少抽点儿。我知道。哎，小初，你们先进去，阿姨不喜欢这味儿。去吧。进去了。看谁来了？哎呀，小初，阿姨。哎呦，你可是越来越漂亮了。阿姨，您气色也越来越好。哎呀，真会说话。啊，张嫂，把酒窖我醒的那两瓶酒。 给拿上来，啊，对了，顺便给顾小姐榨杯石榴汁。 <laughs> 您还记得我喜欢喝石榴汁啊？哎呦，别提石榴汁了，你爱的什么她不记得呀？ <laughs> 快把你爸叫过来。抽烟呢，不用叫了，我来了。我说啊， <laughs> 阿姨怎么会不记得呢？阿姨可是差点当了你婆婆的人。好了好了，我们边吃边聊啊，走。吃饭吃饭吃饭。 小春，你看啊，你现在跟思思无依无靠，思思还在上学，你也应该考虑考虑自己的事情。毕竟你跟云霄有约在先，虽然当时没成，可我跟你乔叔叔一直把你当儿媳妇的。阿姨，您对我的好，我一直记在心里。可是我自己的事情，我 <laughs> ……你看，这个是我刚进乔家的时候，云霄的祖母给我的。 那现在我把它交到你手上，我希望你能明白我的用意。裴安逸，我不能收。其实过去的事情在我心里一直都没有过去，所以我不能收。初儿，没事吧？嗯。 干嘛？真是！慢点哎呦！哎哎，你怎么在这儿啊？怎么喝那么多？喂喂，你哪儿的钥匙？哎，大半夜的，你在人家姑娘房间里面，你到底想干什么啊？我在哪里，没必要通知你。 我警告你啊！他现在跟我在一块工作呢，以后你离他远一点，听到没有？啊！行了，你们别吵了，都出去。说你呢，出去啊！你也是，出去。 你知道是在浪费自己的生命吗？ <laughs> 你在说什么你很快就要进入公安队伍当一名法医，你应该对自己要求更高，不是跑去当一个什么别人的助理。 现在就剩我一个人在这儿，为什么？ 不是被谁。 分西东，为何爱转头成了空？笑容也遮不住眼红，扑朔迷离的心动，跌跌撞撞的心痛，解不开。 迷雾千重，我爱的汹涌，你走的从容。你留下的假象，不得天。 顾初，你怎么来了？啊，我这两天准备出差，能不能拜托你照顾一下乌龙？啊，可以啊，交给我吧。啊，好，我先走了。进去，顾初，其实我为你做的一切，不是为了北深。 是我自己愿意。北深已经死了五年，我们能不能放下过去，给大家一个机会，重新去认识对方？谢谢你为我做的一切。 可是，我心里还有他。其实，别说了。 间已经安排好了，两间景观房，您先办入住，一会儿我带您到处走走，了解一下酒店的情况。 十多岁的小孩儿，说是要送到四三幺五房间。小孩儿，那他说没说是谁让他送的？没有，他把东西放下就走了。郑经理，郑经理，怎么了？大惊小怪的，别吓客人！出出事了，出大事了，死人了！酒店里死人了。 已经封锁现场了，应该没有其他人进去吧。嗯，谢谢啊，辛苦了。惠超，来，先干活，带他们去录个笔录。好。尸体是巡逻的保安发现的。 一发现我们就报警了，大概几点钟啊？差不多凌晨三点左右吧。这个死者你认识吗？认识，我们工程部的员工叫刘志勇，但是昨天不需要他值班啊，不知道他为什么出现在酒店里啊？许耀，这个温泉是什么情况？不像是给客人用的。是，这个泉眼的温度啊特别高，差不多有。 八十度呢，我们是不对外开放的，只用作酒店客房的温泉水源。这四周啊，我们还特意围了栅栏，都是上锁的，就怕有客人不小心掉下去。有摄像头吗？这太偏了，没装摄像头，就是保安巡逻的时候路过看一眼。不过刘志勇他有这的钥匙，我在想，是不是检查设备的时候，不小心掉下去了？死者，男性。 身穿军绿色外套，棕色皮夹克。死者双眼被严重戳伤，两边眼球破裂。体表没有明显的伤痕，全身可见大面积水泡形成，表皮解离，真皮暴露，组织充血肿胀，部分真皮坏死。其他地方未见明显外伤。萌萌，带他做个笔录。好，谢谢。老队，怎么样了？雨太大了。 再加上这边都是草地泥土，很难发现有用的脚印。现在回去，慢慢匹配吧。而且围栏没有被破坏过，门钥匙就插在锁眼里，很有可能是死者生前自己开的门。先拍下来，回去验下指纹。怎么样？深度烫伤，超过全身百分之五十，初步推断，死因是烫死的。死亡时间呢？ 不超过八小时，身上还有其他东西吗？没有找到证件，但在口袋里发现一部手机。从现场看，可能是死者在检修设备的时候意外掉下去的，但也不能排除自杀和他杀的可能性，也不好说，等尸检报告吧。呃，刘志勇平时都负责什么工作？啊，他是我们这儿维修队的队长。 平时在酒店负责后勤维修保养工作，他平时都有什么爱好？我这么跟您说吧，喝酒、跳舞、泡妞、打麻将，就没有他不会的。我们都叫他夜店小王子，勇哥。啊，他平常很大方，隔三差五请我们喝酒。这两天他有没有什么奇怪的？没有。昨天晚上在温泉泉眼那么晚了，他有什么工作要做？ 那个温泉确实是有问题，但是我觉得也不至于大半夜去修吧。而且在刘志勇也不是那种自己找活干的模范员工。前两天我们还约今天一起喝酒，说给他庆祝。庆祝什么？升官呗。勇哥上个月刚升队长，得意着呢。刘志勇平时为人怎么样啊？张扬，凡事爱出风头。当然了，人缘是不错，也靠这个混了个队长当。 昨天他有没有什么不一样啊？昨天，没有。他昨天上班的时候还好好的，下班说是要去找一个女的。女的？谁呀？你认识吗？我不认识，他也没说。他也从来没有说过他有女朋友，他好像也从来不缺。来，警察同志，这就是刘志勇的桌子，这是他的床。 还有行李。在同屋呢？把他叫过来。喂，小孙，赶快来宿舍，快啊！ 交给。啊都带回去，还有电脑。好。曹主管，哎，一会儿还得麻烦你把刘志勇的电话号码给我们写一下。啊，可以可以。昨天晚上下班之后。 你一直待在宿舍吗？没有，我去跑活了。我平时拉网约车，赚点外快。东哥，哎，小孙来了，正好。呃，这两位警察同志找你了解刘志勇的情况，配合一下。哦。刘志勇昨天回到宿舍后，什么时候出去的？不到一个小时吧。我记得他换完工装之后，在床上玩了会手机，就出去了。后来又回来过吗？没有。我也是今天上班之后才知道他出事儿的。 最近这两天他有什么不同寻常的地方吗？不寻常的，还真有。勇哥，你快递。呃，等等，啊，团战了，团战了。我去，会不会玩这个坑货？这什么东西？ 来，勇哥，你还好这口？他当时脸色不太好，随手就扔出去了。什么样的布娃娃？就是那种穿着古代衣服的女的，具体没细看。扔哪儿了？ 对对，就是这个。这头跟腿是怎么回事？收到的时候就是这样。这好像就是新建的赵灵儿。赵灵。 算了，本来是出来带你散散心来的，没想到出这种事。没关系，这也是预料不到的。酒店现在发生命案，收购方案还会按原计划走吗？先搁置了吧，等警方查清楚再说。 云霄，嗯，人偶的事情，你是不是知道些什么？ <sighs> 昨天看到这个人偶的时候，想起了范碧君。范碧君。 我之前的一个助理，跟你提起过的。他是谢家润走了以后才来的，你前任的前任吧。我记得他特别喜欢玩 cosplay，尤其是《仙剑》里的赵灵儿。我见过他化完妆的样子，跟那个人偶挺像。这个人偶会不会是他送的？ 得了突发性心脏病，人已经不在了。我现在也奇怪，到底是谁会把这个任务送给你？这为什么要送给你？ 上下肢有明显捆绑印痕，皮肤可见条形印花痕迹，双臂和小腿前侧有可见勒痕淤青，勒痕产生时还存在生活反应，应该是在死者生前造成的。但勒痕的位置，先拍照。深二度到三度的烫伤，超过全身表面积百分之八十。 除去勒痕淤青外，没有明显的外力伤痕。初步可以判断，死因就是高温造成的器官衰竭。什么原因会导致这样的勒痕？问得好！你过来帮我做个实验。又是我啊！赶紧的，别废话，你不上我上了。趴上去，脸朝下，快点！好好好好好，你年终考核啊！ 脸朝下，手举起来，轻点啊！刚吃完饭，你休息一下啊。继续，咱们继续。 球破裂，伴随眼球贯穿伤，眼底肌肉断裂，应该是，一些利刃或者尖锐的东西造成的。应该不会有人在自杀前先把自己的双眼戳瞎吧？自杀的可能性不大。口腔黏膜、气管和食管黏膜都有充血肿胀，部分形成假膜，应该就是吸入了高温泉水导致的。 看来是活着的时候掉进池子里的。如果是这样的话，胃里会有大量的溺液，肺部体积会肿胀。我解剖之后，尽快把他的胃液送去给于江化验，报告出来给你。好。啊，时间差不多了。 泪痕的位置，基本跟死者是一致的，那就说明死者生前是被人这样捆绑。我记得温泉池水不太深，正常人掉进去之后，肯定可以站起来或者爬出来。所以死者是在被人捆绑的状态下扔进温泉里，活烫死的。对，但是打捞尸体的时候并没有看到什么绳子。温泉的水温那么高。 死者下水之后肯定会挣扎，那很有可能就是挣扎的过程中绳子脱落了。有可能当时温泉的水门太高了，哥几个只把尸体打捞上来了，找人把水抽干，把绳子给我找回来。好嘞。找到了。 萌萌，先大致介绍一下情况。好。死者刘志勇，男，二十八岁，无犯罪记录。四月二凌晨三点，被酒店保安在温泉池中发现，发现时已经死亡，可以确定是第一案发现场。现场呢，打捞出一只手机，已经进水作废。这是在温泉池中捞出的一根绳子。根据现场的情况跟尸检报告推断，可以排除死者意外落水和自杀的嫌疑，可以判定是一起谋杀案。 现场的呕吐物和死者胃内容物化验结果已经出来了，除了酒精之外，还有安眠药的成分。这么说，凶手是先下了药，使死者失去了抵抗能力，再将其捆绑扔进温泉中烫死。烫死？那案发的时候，有没有人听到死者的叫声？没有。温泉的位置非常偏僻，距离生活区比较远，也没有什么人经过。就算他真的发出声音，也很难被人听到。 还有，萌萌，麻烦你。死者双眼被利刃刺伤，眼球贯穿，眼底肌肉撕裂，应该是在扔进温泉之前被刺瞎的。凶手这么做，一定有特殊的原因。这样的举动可能是凶手一种心理暗示，很有可能是跟杀人动机有关。通常情况下，人质在看到了绑架者的相貌，双眼会被刺瞎，但就这个案子来看，完全没有绑架的迹象。 只是纯粹的谋杀，当然，也不排除这个凶手是随机刺下，没有目的性。还有这个，这是刘志勇在临死前两天收到的，这玩偶上除了刘志勇的指纹外，没有其他痕迹。 这首歌的名字叫《偿还》，邓丽君的老歌，王若琳也唱过。这肯定是仇杀啊！这个玩偶跟刘志勇的死有没有关系，还不能确定。不过有的话，报复性仇杀的可能性比较大。假设凶手送玩偶是给死者一个警告，那可以说明死者跟凶手在一定程度上是存在某种关系的。根据现场具体情况来看，应该是有预谋的熟人作案。 我建议，可以从死者身边的人开始排查。现场监控那边什么情况啊？酒店监控确实拍到刘志勇在晚上六点五分从员工通道离开酒店，但所有出入口没有拍到他什么时候回来，也没有发现酒店有什么可疑的人进出酒店。案发现场的监控呢？要是有就好了。那个温泉离主建筑群太远了，那儿又没有什么值钱的东西，酒店就没装监控。现场勘查的情况呢？现场的脚印。 被雨水冲破坏了，并没有发现除死者之外多余的指纹，可能凶手戴了手套。大家看，这个是温泉围栏的门锁，钥匙还挂在上面，只有死者自己的指纹。根据了解的情况推断，凶手应该是知道死者身上有围栏钥匙，知道监控的死角位置，知道死者的具体情况，应该是熟人作案，很有可能就是酒店的员工。喝酒，跳舞。 泡妞，打麻将，就没有他不会的。我们都叫他夜店小王子。刘志勇的电脑和手机都已经检查过了，手机已经进水，完全报废，只能等运营商那边给我们提供通话记录。电脑的网页浏览记录显示，刘志勇平时非常喜欢浏览色情网站，硬盘里存有大量的日本色情片，并且多以偷窥和强奸为主。看来这个刘志勇不是什么好鸟啊。行了，情况大致了解了。 先从受害人的社会关系查起，从认识的熟人开始。